¿Qué será esto? Vale, me acuerdo. Hostia, el tronco. Esto no lo vi, yo, oye. ¿Qué te pasa? ¿Me ¿He encontrado ballet? No tenéis cosas al río, gente, por favor, eh. Se viene la vaina. Vale, ¿Dónde? No me jodas, ¿eh? Vale, se puede abrir y cerrar. Aquí hay algo, joder. Una cinta. estaba buscando una cinta? Digo, tiene que haber una cinta. Le he dado tres sin querer. Bueno. Ver cintas. Persecución. Esta es nueva, esta es la nueva, persecución. ¿Vale? Tal vez alguien abra la puerta. Ahí está. La puerta se abre. Y... Sí, sí, que sí, ya lo sé, vale, ya lo sé. sé, vale, ven aquí. Pues, este... ¿Escucháis eso? ¿Y qué cojones? ¿Está meando? Está meando. Está meando sangre. Está claro, ¿no? Vale, vamos a la grabación. Ahora. Vale, este hombre ha visto la criatura, ¿eh? ¿Qué dice? No es una bruja ni un monstruo, es un hombre. Un hombre cargado con cargando la piel de una persona despellejada. Me ha visto, viene hacia aquí. Holy shit. Vale, 3, 3, 2, 4. Tal vez sea la combinación. Tal vez el tío estaba cagando y le vino el otro por detrás. No diciendo, nadie caga en mi bosque. Estaría gracioso, ¿eh? A ver. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 2, 4. 3, 3. 1, 2, 3. Ah, joder. A ver si va a hacer esto. Joder, tío. Es que lo había contado mal antes. Joder. Esto. Alex, ¿te viene o qué? No, no viene. Vale, vamos para arriba. ¿Ah? ¿Dónde está? Antes había alguien aquí, ¿eh? No, no me jodas. Jesus. Hey, some of those are defense wounds. Multiple cuts. The blood's still fresh. badly mutilated. Se viene. Se viene susto. Se viene, ¿eh? What? What? How? Jesus Christ! What the fuck just happened? No ve. Yo, yo vi antes que. Someone right into the collarbone. Vamos a ver qué ha pasado. Vale, tiene un disparo. Pero le da igual. Es Leatherface. Mira, le veo un poco la cara, ¿eh? Es Trevor de, GTA, De claro. Se parece un poco a Trevor, ¿no? El de GTA. Esto empieza a funcionar ahora. Pero no, eh. No me vengas con esa, eh. Sí. Eso está ahora. Lo he hecho yo. Hola, buenas tardes. Perdona, ¿usted sabe algo? ¿Puede dejar un poquito a mi perro tranquilo? Eh, perdona. Hola. You killed Lanning. Did you see Where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. He waits. Stop messing with me or... Or what? You kill me. Killing is always the solution. You're uh, far too weak. Too scared. Your hands are trembling. Pero mira, ay, meteme las manos. sea. Muy bien. Boy will die. Qué feo. Such is her will. El niño va a morir. Tiene que morir. Holy shit. Holy shit. was me, sir. What was? Elijah 5. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Yeah, same fellow. Fueron no, a morir. Toda esa gente. Nine injured. Six dead six grieving widows, nine orphaned children, one negligent soldier. He should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. Holy shit. wasn't your Fault, Lleva una culpa grande. Este hombre, Ellis. Ay. Oh, <laughs> easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. Ah, otra vez. Con la tía esta, que no entiendo por qué me lo pone todo el rato. Vale. Despertamos. He's gone. He's gone. Pero el perro... Pero el perro por aquí, ¿eh? Otra vez. Eh. Yeah. what do you want? Search the campsite. Something's waiting there for you. I have a bad feeling about this. Vaya. ¿Esto qué es? Otra muñeca de mierda. ¿Esto qué? Ah, la cámara. Como se cierren las raíces. Mucho juego he visto yo, ¿eh? Muchas películas. ¿Funciona todavía? Como está cargada al máximo. No. Está pegada a la pantalla. Qué casualidad, ¿no? como era pegado a la pantalla, ¿no? shit. ¿Esto es a propósito? Creo que sí, ¿eh? Que esto blanco que se ve... Parecía un cuerpo, ¿eh? Creo que es a propósito que realmente... Como que en la cámara se ve algo, pero luego... Tal vez sea eso, ¿no? ¿Y ahora? Vale, para allá. Porque para otro lado no hay nada. Vale. Vale, el árbol es eso, ¿no? Porque parece que es un árbol. Para allá voy. What are you talking about? <laughs> keep your eyes on the camera. You'll see soon enough. And keep the mud close, or it'll wake him up. Tengo que bajar. No, ya estamos. El perro me asusta un poco, ¿eh? tengo al lado. I don't want to lose you in this fog. Come here, boy. I don't need your help. stop. Turn left, Ellis. Yeah, that's it. Now walk forward. To the right, Ellis. What's the problem, Ellis? Just go. Mr. Boy? Go on, Ellis. Jeez. Cállate. Soy disléxico. You sadistic fucking coward! What the hell is wrong with this forest? It's not the forest, Ellis. Maybe it's all in your head. You It's not, but hacia dónde ahora? Por favor, ¿eh? Ah, este es el árbol. No. Ya estamos. ¿Dónde vale? Corre. Aquí. Venga, poder que no encontraba el punto para darle. What the hell is this? This thing bleeds. Don't be silly. Freaks don't bleed. Now look around. Do you see it? What? The trail. Do you see it? See I think so. Follow it. Ты меня сюда, да? creo que esto forma parte del juego. Did it miss? Creo que forma parte del juego, pero me hace todo mal Eh. Hay algo ahí. Debería ir para allá, no sé. Dragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy cagado, ¿eh? Porque mal. Vale, gracias, Valet. Valet. Quieto. ¿Qué hace? ¿Tienes sed? Vale. Si tienes sed, bebe un poquito de sangre. Ten cuidado que puede tener enfermedades y tal, te puede pegar. Porque mal, dragón. ¿Qué te ocurre? I found the stag. It's dead. You don't say. That's probably because I killed it. Now take it. Yeah, con el cuchillo que te daba antes. Lo vi en... Espérate. Lo vi en la historia. Que ibas a comentarlo en directo, pero no he podido ver directo. Por razones obvias you know? Good, good. There, oh, todavía no va a ser directo. Me ponía cuatro What now? What? I want you to make one. You have the twigs. Vale, vale, eso. Te estaban buscando en Instagram. Que a lo mejor no ha hecho todavía el directo. Fine. Have your way. Fucking nutcase. Vale, vale. ¿Y me lo puedes comentar o, o es secreto? Es secreto. satisfied? Not quite. There's one more thing. this one's easy. You've done it before. But first, let the mutt sniff the symbol. He'll take you right where you need to go. How? The only scent he'll get is my own. Just do it. Yeah. Dale, bullet. Bullet! Dale Bullet, buddy, Wait. You're not afraid of it? me. not Oh, you curious what's in there? Yeah. You know what you have to do to find out. Yeah. Me hace meterme en Go on, boy. Check it out. Vale, vale. Pues como quieras, si me quieres decirlo, le ahora, sin problema. Y te comento sin decirlo, claro. Eh, eh, eh, ¡Eh! ¿Qué te han hecho? Ven aquí. Come here, boy. Ven aquí. ¿Qué te han hecho? Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué te han hecho? talking. Before this is over, I'll make you pay for what you did. I say myself, I despised how weak I was. Well, I tried to fight it. I kicked, scratched, bit, but it's all useless. Don't move. What? Again? Just stand still, Ellis. Crouch. Magashi. que quiere conmigo, ¿eh? Haz lo que quiere conmigo. Venga, que te vaya bien en el trabajo. suerte, Dragón. Que vaya bien en el trabajo. Gracias, gracias. Igualmente. ¿Qué? Estoy aquí, vale. I don't like the look of this, buddy. Not one bit. ¿Qué es eso? So what is it? Another body? Una oreja, un dedo. O una pistola. I don't. I, I, I don't understand. You're almost there. Almost free. Just one more step, that's all it takes. You want me to. kill myself? you what you wanted all these years. <laughs> No. I'll kill the dog. Bury it. What? No, oh, no, no, fuck no, you. No, no, no. Oh, it'll be quick. Think about it. I could have left you a knife. No, I will not kill Bullet. but this, this is where you draw the line. A fucking dog. I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. Oh, you brought this on yourself, on the boy. Stop hiding behind a child, you coward! Ah! God damn it! Ah, toma por culo pistolas. No, hombre, pero úsala. Mantente la pistola. What ¿Qué? No. That's. That's impossible. Bullet, no. Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. ¿Dónde está Bullet? Bullet? No, no, no, no. No, ¿dónde está Bullet? Por aquí. Bullet, no. Bullet. ¿Dónde? Me cago en la hostia. Hold on, boy, I'm coming. No, aquí está, no, está en el suelo. Oh God, no, please. No. Don't move, buddy. No. No, no, no, no, no.